呢度嘅六位参赛者喺度準備今晚嘅比賽，其中一位可以拎走最高獎金一百萬，其他人會空手離開，陸續成為大 recycle。 The Special Tales Runner Full Edition of the w e e k Link。今日嘅六位参赛者，佢哋大家都系嚟自跑拉里边嘅玩家，佢哋每个人都可以机会攞到我哋今晚所最高嘅奖金一百万个 T 啊！佢哋有某啲人已经曾经喺我哋热身赛里边参加过。 佢哋亦都有啲係互不相識，但係如果要攞到最高嘅獎金，必須要團結一致，而且亦都要互相合作。每一回合裏面，佢哋都要投票选出一位參賽者要離開。一齊嚟睇下今日邊六位參賽者啊！第一位參賽者跑啦，叫風來自九極。Hi，我係杰，來自九極。第三位參賽者零一來自唯一。第四位參賽者一百咩？ 来自唯一，第五位参赛者一、二、三来自唯一，第六位参赛者当年来自唯一。 而先讲下游戏规则，每一回合里边你哋要打足够问题，而家时间里边，系达到我最高奖金五万个 T 啊！你哋有六个人，因此最快方法就系连续答啱八条问题。当你哋答错问题嘅时候，所有奖金会由零重新累积。但系喺我发问题之前，你哋只要打出 bank，所有奖金会被储存落去 bank 里边。但系你哋亦都要重新再累积个奖金。 留意一樣嘢，只有喺 b a d 裏面嘅獎金，先會喺下一個回合裏面繼續累積。第一回合比賽時間係兩分三十秒。你哋嘅排位已經喺開數之前你已經係隨機咁排列過。我哋會由第一個位置參賽者，即係由你跑男風開始回答第一條問題。Let's play the weakest link。第一條問題係一千天又開始。Start the clock。風、盛家堂、愛玲塔。 嘅上邊一個係喺西班牙嘅有名建束，正確。結七擒万獲，万孟向邊一個投降？八。諸葛亮零一。曹操係誕生喺西元嘅邊一年？正確。一百 MB。董卓廢除文恩通用嘅貨幣改圖做小錢。 我嗰种货币系叫咩名？正确，一二三，请问澳门曾经为边一个国家嘅殖民地？正确，当年武美熊和袋鼠最能够代表嘅国家系边一个国家？正确，风著名嘅古迹。 吉萨金字塔、卡纳克神殿、阿布辛贝神殿，并列为边一个古文明嘅三大遗迹？正确。嘅，摩西会系边一个国家名嘅文化艺术？英国。正确。零一，魏明帝曹睿嘅样子，年仅几多岁就继位成为皇帝？正确。一百五，被古埃及文明受到边一条河流嘅孕育而有深远嘅影响？ 正確，一二三。現於現代教育任教嘅范浩洋係任教咩科目？正確。當你以下邊一句唔係再別康橋嘅詩句，輕輕的過走了，輕輕的一談。正確。考拿以金融和商業著名於世嘅華爾街位於美國嘅邊一座城市？ 纽约嘅张家辉凭住边一部电影夺得韓國嘅最佳男主角优秀表演奖？唔知。正人零一，今年书展嘅超级书迷证嘅费用系几多？正确答案应该系八十蚊。 一百 MB 嚟紧香港动吗？好啦，时间到啦，我唔能够完成呢一条问题。第一回合啱啱就完咗啦，你哋 band 到嘅钱总共有一万六千五百 TR，嗱呢个都系一个唔错嘅数字。咁将会有一个人要离开。 边一个累你哋冇钱？边一个太醒太早 b i n 结果令你哋达唔到我哋最高嘅奖金五万嘅 t 币啊！依家系时候投票，你认为边一个系 The b i g k e s t 第一回合嘅 Strongest 系零一去 b a n g 到最多嘅钱 b i g k e s t 系跑啦。边个要首先空手离开？ 投票時間結束，依家係時候嚟睇下你哋投票認為邊一個係 weak link。Dolly。 正话答得都算唔错啦，比上次实在。咁点解你要收啊？当你走？诶，我都明白，佢可能得慢啲啫。好啦，咁样一二三，你又点解要收啊？当你走？ 咁都算啦，我唔强逼你咁多。你唔想讲原因嘅话，系咁。Dony，唔好意思。Dony，you are the w e a k s i n Goodbye。